Com si fos peix acabat de pescar, s'ha enterrat entre gel la pedra que dona per inaugurades les obres del Port de Barcelona. Amb una inversió de 10 milions d'euros es vol endreçar l'àrea dels molls de pescadors i de balears al Port Vell per dotar la zona de noves instal·lacions i combinar l'activitat pesquera amb l'ús ciutadà. Al Port de Barcelona creiem amb la pesca, creiem en els professionals que es dediquen a la pesca, avui i de futur. Però la millor manera de demostrar que això és una realitat és invertint, i estem fent una inversió, les inversions són a llarg termini. Per tant, creiem a llarg termini amb l'activitat de pesca en el port de Barcelona i a la ciutat de Barcelona. Les obres es distribueixen en tres fases. D'una banda, s'alliberarà d'edificacions al moll de pescadors i es destinarà al centre a un passeig d'accés lliure pels ciutadans. La llotja i la fàbrica de gent les concentraran, doncs, a un sol edifici situat al moll de Balears, on també es construirà un restaurant obert a tots els ciutadans. Volem que en aquesta zona, com volem a tots els districtes i a tots els barris, que hi hagi activitat econòmica, que siguem capaços no només de crear convivència i de que la gent hi pugui viure, sinó crear activitat econòmica que permeti que hi hagin llocs de treballs i que les coses baixin endavant. Amb aquesta remodelació també recuperarà la zona de la Torre del Rellotge i els ciutadans podran veure com es fa la subhasta del peix a través d'una passarel·la connectada amb la llotja. Es preveu que les obres finalitzin la tardor del 2017.